avliyo bilan avliyo emas insonni nima farqi bor desa bitta farqi bo'lar ekan xolos bu nima desa bugun biz nafsimizga qulmiz avliyolarga nafslari qul bo'lar ekan bugun tahajjudga turasan desa ho'p bo'ladi derkan turar ekan tahajjudga bugun o'n pora qur'on o'qiysan tushundingmi desa ho'p bo'ladi ekan nimaga nafsini bo'ysundirib olganda urib yurib qiynab yurib bo'ysundirib olgan uni urib dubinka bilan urmaymiz uni ro'paramizdan bir ayol kelyapsa nafsimiz bir qarab teshib yubor shuni deydi bor damingni ol deb turib qaramasak sinadi bomdodda uxlaver deydi damingni ol deb tursak sinadi e, tayyor qilib shashlik o'n ikkita yeginsa damingni olib uchta yesak sinadi e san qara deydi hozir falonchi bo'lsin san boshqacharoq kerilib tur desa yo'q deb turib наоборот odamlar tuflilarini kalishlarini to'g'irlasak nafsimiz dod deydi voy dod deydi mana shunaqa qilib bular nafslarini sindirdi o'ziga qul qildi bugun bizga nafsimiz davay so'kin desa so'kinyapmiz yolg'on gapirsa yolg'on gapiryapmiz ur desa uryapmiz o'zingni katta ol desa katta olyapmiz xudo bizga nafsimiz haqida ma'lumot berib qo'ygan nafs insonlarni faqat yomonlikka chorlaydi dedi hasan albasiy aytdilarki man yana bir narsani angladim o'limdan qochib bo'lmas ekan xudo yuzdan oshiq joyda qur'onda bizni o'lishimiz haqida xabar berdi o'lmaydigan jon yo'q dedi bitta man o'lmayman dedi la yanam va la yamut olloh uxlamaydi o'lmaydi xudo val hayyul qayyum xudo doim qayyum zot tetik zot o'yg'oq zot tirik zot u yemaydi u yediradi u o'lmaydi o'ldiradi xudo tug'magan tug'ilmagan uni sherigi yo'q va unga hech kim hech nimada teng kela olmaydi siz bilan man har qancha faxrlansak undan ham ziyodasiga loyiq robbimiz olloh borasizlar umr bo'yi qay mahal ey robbim desangiz labbay bandan deydigan robbimiz borasizlar biz shunday robbimizga bugun biz ta'zim qilmasak bugun biz sajda qilmasak kim qiladi kim ta'zim qiladi siz bilan mani yo'qdan bor qilgan hozir o'ttizga kirgan bola o'ttiz bir yil oldin siz yo'q edingiz yetmishga kirgan odam yetmish bir yil oldin yo'q edi shu yerda o'tirgan hammamiz yuz yil oldin birortamiz yo'q edik ichimizda yuzga kirgan odam yo'q adashmasam agar yuz yil oldin tasavvur qiling shu yerda mana bir ikki yuzta odam turgandir biz birortamiz yo'q edik hozir bormiz kim bor qildi olloh bor qildi xoliqi kulli shayin kim hamma narsani yaratguvchi kim u robbimiz olloh bo'ladi shu hamma narsani ichida bizni yaratgan kim xolaqol insana insonni man yaratganman man bor qilganman deydi va shuncha borliqni ichida eng hurmatli qilgan kim bizni olloh biz quyoshdan ham brilliantdan ham tillodan ham oydan ham yulduzdan ham chiroyli biz qimmat biz obro'li biz biz chunki xudo qur'onda buni ochiq aytib qo'ydi endi bugun shu mansab maqomga mos bo'lyapmizmi biz ulug'lar aytadilarki xudo yaratgan hamma maxluqot o'z vazifasini zo'r bajarib kelyapti quyosh o'zini ishini qilyapti mana yoritib beryapti isitib beryapti pishirib beryapti agar yigirma gradusdan issiq ko'tarilmasa ochimizdan o'lamiz hammamiz bug'doy pishmaydi mevalar pishmaydi yorug' chiqmasa isimasa och yalang'och qolamiz biz hech nima pishmaydi quyosh o'zini ishini qilyapti yulduz o'zini ishini qilyapti shu chiroqlar bilan yulduzlar bilan biz osmonni ziynatlab qo'ydik deyapti mana hozir pataloyimizga lampochkalar qo'yyapmizu xudo osmonni dunyoga lampochkalar qo'yib tashladi hozir bitta haligi yorug' bo'lganligi uchun havo chang bo'lganligi uchun uncha yulduzlar ko'rinmaydi kechasida tog'liq joyga borib chang yo'q joyga borib shahmardonda kechasida pastda yorug' kam joyga borib osmonga qarangda yulduzni xuddi qo'lingizda hovuch olib qum chachgandaqa ko'p osmonda vaholanki u yulduzni oldida katta furani oldiga mana bitta kunjutni olib borsangiz qanaqa bo'ladi furani ko'zingizni oldiga keltiring yigirma tonna yuk oladi shuni oldiga bitta nonni kunjutini qo'yib ko'ring u yo'q bo'lib ketadi bizni yerimiz yulduzni oldida shunday kichkina narsa yulduzni osmondagi yulduzni sanog'ini robbimiz olloh taolo hech kim bilmaydi mana buyuk shunday robbimiz olloh bor bizni ular ham o'zini ishini qilyapti hayvonlar ham o'zini ishini qilyapti sut beryapti tuxum beryapti go'sht beryapti mana bular ham yo hayvon so'ygan yo go'sht olib kelgan mana o'zini ishini qilyapti lekin san inson deydi odamman odamman odamman deb kerilasan deydi lekin san o'zingni ishingni qilmayapsanku deydi o'zingni ishingni qilib qo'y deydi hatto tovuq o'zini ishini qilyapti tuxum tug'ib beryapti bomdodga bizni o'g'atib beryapti shuning uchun xo'roz boqish kerak uyda nimaga xo'roz farishtani ko'rganda qichqiradi bomdodda ko'ringda kunduzlari qichqirmagan xo'rozlar o'sha sahar subuhda to'xtovsiz qichqiradi nimaga subuhda farishtalar dunyoga tarqaladi o'sha kungi rizq barakot fayz hammasini tarqatgani tarqaladi bomdodga turmagan oilada kim bo'lsa o'sha xonadonga kirmaydi ular farishtani kirishini xohlamasa uxlab yotaveradi farishtani kirishini xohlasangiz uyg'oning quyosh chiqqungacha uyg'oning chunki hey tur o'rningdan degan robbimiz olloh bo'ladi aqimus solata namozni qoyim qil dedi zo'r o'qiding aqimus solata degani namozni zo'r o'qigin degani sollu solata demadi xudo o'qi demadi qoyim qil dedi donigulga keltir dedi kiyinyapti paypoqdan boshlab do'ppigacha aynekka qarab yigirmani to'g'rilaymizmi nimaga namoz to'g'rilamaymiz qachongacha qul oblahad deb qur'on o'qiymiz qachongacha obloh akbar deymiz qachongacha la ilaha illablo deymiz qachongacha qurxon deymiz qachongacha qurxon bo'lmaydi qur'on bo'ladi qul oblahad bo'lmaydi qul huvallohu ahad bo'ladi t bo'lmaydi d bo'ladi qachon o'ynaymiz uyimizni o'ynayapmiz usti boshni o'ynayapmiz moshinani o'ynayapmiz uy sharoitida o'ynayapmiz tahorat qachon o'ynaymiz namozni qachon o'ynaymiz qachon janoza namozini o'qishni o'rganamiz qachon duo qilishni o'rganamiz qachon robbimiz ollohni chiroyli ismlarini yodlaymiz qachon bugun biz xohlamayapmiz shuning uchun xudo bizga nasib qilmayapti xohlasang imkoniyat deydi xohlamasang bahona topiladi deydi bugun ha desa to'rt yildan beri namoz o'qiyman qunut duoni bilmayman deyapti uyalmasdan bittadan harfdan yodlaganda ham bir oyda yodlab qo'yadi qunut duoni bilmaydi attahiyotni bilmaydi namozda rukudan sami allohu liman hamida deyishlik nima amal desa turib turib farz deyapti bu sizga topishmoq emas bu bilmaysiz bilmayman deydi qolgan hamma narsani juda yaxshi bilamiz ayniqsa yoshlar namozni yaxshi o'rganishlik telefon funksiyasidan oson narsa lekin bu yerda turgan hozir yoshlar telefonni bag'dan kirib ag'dan chiqib ketadi hamma yo'g'ini biladi bugun nimadir haqida to'xtovsiz maqtaymiz to'xtovsiz gapiramiz lekin robbimiz olloh haqida mana qiziqishga uyga kirib telefoningizni sekundameriga qo'yib qani bir minut gapira olarmikinsiz o'zizga o'zi savol berib ko'ring bir minut to'xtovsiz qani kim oltmish sekund gapira oladi robbimiz olloh haqida oltmish sekund bas xudo qur'onda aytadiki butun dunyodagi suv rang bo'lsin shuni teg'izib yoz deydi bilasizmi bir chini rang bilan bitta kitob yozsa bo'ladi bir chini rang bilan bitta kitob yozsa bo'ladi lekin xudo aytadiki butun dengizu anor hamma suvga aylansin bu juda katta tonna suv juda katta kub suv bu shuni yoz deydi mani qudratlarimni mani mo'jizalarimni tugatolmaysan deydi yetmay qoladi u ranging deydi biz vahonaga bir minut siz bilan mani yo'qdan bor qilib tarbiya qilib kelayotgan dunyoga bor qilib turib xudo tashlab ham qo'ymadi o'z holimizga agar olloh bizni o'z holimizga tashlab qo'ysa vayronimiz chiqib ketadi biz kim bizki o'zimizni eplaydigan biz kim bizki hozir bizga mana kuz fasli kerak daraxtlar dam olish kerak yer dam olish kerak siz ham mana dam olishimiz kerak tirik narsa borki dam olmasa u tezda o'ladi u mana kuz kelyapti qishda dam oladi mana qani bandalar u kungi qirq yetti qirq sakkiz gradus issiqda haligi pultni bunday qilib konditsionerni yigirma ikki yigirma besh qilib past baland qildik qani zo'ri chiqsinchi quyosh pasaytirib bersinchi manman desinchi mana bandani ojizligi xudoni bitta elchisi bor uni oti azroil degan shunday keladi mana kuni mo'chizlovda bu soatda palonchi shunaqa bo'lib o'ladi dedimi bo'ldi tamom o'sha joyda o'ladi la yastaxiruna saatan la o'lim kelganda oldin ham keyin ham hech kim qilolmagan va qilolmaydi ham bitta rasululloh alayhissalomdan izn so'ralgan ey rasululloh agar ruxsat bersangiz joningizni olarkanman bo'lmasam ziyoratingizni qilib ketaverarkanman bitta rasulullohdan ruxsat so'ralgan siz bilan mandan ruxsat so'ralmaydi al yati o'lim bexos keladi innal allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum hamming o'limdan qochib yurasan deydi xudo lekin u o'lim senga yetib oladi deydi ana shu o'limdan qochib qutulolmasligimni al Basri aytadilar man bildim va angladim va o'limga tayyorgarlik ko'rdim val qabru sunduqul amal qabr amallarni sondig'i kim xohlasa ahli top ketsin kim xohlasa duri xarab olib ketsin o'zingiz ishingiz birov bomdodga turmang degan yo'q birov sizga g'iybat qilib o'tiring degan yo'q birov sizga bugun o'n ming marta la ilaha illalloh demaysan deb turib olgan yo'q kimdir shu nutqi bilan zaboni bilan gapi bilan shu quvvati bilan birovni onasidan kelib so'kinayotgan bo'lsa kimdir tasbehida subhanalloh deb o'tiribdi kimdir la ilaha illalloh deb o'tiribdi kimdir shu kuchi bilan kimdir urayotgan bo'lsa kimdir yordam beryapti kimdir shu qo'llari bilan zino qilayotgan bo'lsa yomon ish qilayotgan bo'lsa kimdir shu qo'llari bilan bir yetimni boshini silayapti ota onasini oyog'ini uqalayapti